أحسنوا القتال فمصير العالم متوقف على ذلك 真得好福阿那 رجعت السبايك آخر لاعب باق ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ تم إطلاق السكين. ماذا عدو في I've been barking. فايبر المعادية تثير الفزع أحب ذلك سقطت السبايك في A واحد تشق صفوفهم إعاقة تمت إعاقة العدو سأرمي قنبلة يدوية لأجلك هنا سقطت ال spike في B. ال spike. الأعداء قريبون انتبهوا أحتاج لسلاح هل يحتاج أحد أي شيء؟ هنا هنا سلاح هنا هنا أراقب هنا أراقب هنا ردوا ضربتهم لن يموت حلفائي هيا إلى التراب تبقى عدو واحد أعرف ما يجب إنجازه هل يحتاج أحد أي شيء؟ Don't worry about it, bro. انتهى المزاح سأقضي عليك أراقب هنا عدو سقطت السبايك في مين تبقى عدو واحد السبايك شكرا لأجله قد أنفجر لكن لم تنفجر السبايك سوف أسترد ما يخصني هل يحتاج أحد أي شيء؟ هل يحتاج أحد أي شيء؟ بحاجة لمعدات سقطت ال spike في A محاولة جيدة ال spike في A أنشأت الحاجز أعيد التلطيم واحد هذه تستحق المجهود يشعرون بالخوف أشعر أحتاج هذا أحتاج شكرا سلاح أهناك من يشتري هذه؟ شكرا تحضر قبر واجبك أعمق Sage, I love you. احذروا تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق تبقى عدو واحد بناء على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز بحاجة لم... شكرا أحتاج هذا أهناك من يشتري هذه؟ هل يحتاج أحد أي شيء؟ عدو واحد سقطت السبايك في بيتك قتلتك بسرعة عميان أغبياء أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم Arena, can you buy me? Arena, I literally have the most kills on the team and all of them were operator. Just buy me an op. سأقضي عليك لأجلك شكرا أجل أجل قتل فينيكس تم قتله تبقى عدو واحد آخر جولة في الشوط لا توفر شيئا ما المطلوب؟ أستطيع الشراء سقطت ال spike في اي ال spike وجد عدو في اي مات أوه. تم القتل سبايك سبايكس اون ذا الشبهات أعميهم قبل الهجوم سلاح هنا سلاح هنا بحاجة لمعدات سلاح هنا سلاح هنا سلاح هنا شكرا أجل أحتاج مساعدة أنا في الطريق ارتحت واهرب ظلال متحركة اهدأوا تم نشر الساتر احذروا تبقى عدو واحد مدهش مدهش لنضع خطة ثم ننفذها سأدخر سأدخر أحتاج للسلاح شكرا سلاح هنا سلاح هنا التلقيم تبقى عدو واحد قتلى سأوقف هجومهم حتى ذلك الحين عليكم الصنع سلاح هنا سلاح هنا نقل سبايك في اي ال spike بحوزتي ليس عليك المقاومة قتل مؤكد ثلاث عمليات قتل احذروا هنا تبقى عدو واحد فرصة الفوز رؤوسهم تحت المقصلة والآن لنقطعها ستبدأ المطاردة عدو واحد آخر لاعب باق فاز المهم